Торгова марка Водний світ вірить, що світло переможе темряву та бажає, щоб 2023 став роком нашої перемоги. Водний світ світлих вам свят.